反応があったよ反応がなまさかの人物だったぜ後藤あまあ後藤戦は置いといて次の公式戦は天山小島小島のあの弱え心をもってして俺らに対戦してきても何にも響かねえよ 全てひねり潰してやる史上最高のフィナーレはイービル真田がお前らに見せてやるよ何の問題もないノープロブレムノーサプライズだよく覚えとけ This is evil everything is evil 全ては エーベルだ